Hola chicos, ¿cómo están? <laughs> Vamos a ver en este, justo en este momento, una eh, presentación que están haciendo la gente de Omega Pro en vivo. Vamos a verla de una vez y a ver de qué están hablando. I think over 14,000 right now that have already been approved and also those payments they expect to start from upcoming week. Entonces tenemos más de 90 mil eh, cancelaciones que ya están terminándose de ser procesadas. Y, este de ahí no pasan. 90,000 ok, 90 mil que están eh, en proceso que no han sido aprobadas. Que van a estar listas para la eh, próxima semana. Siendo procesadas, de ser procesadas y 14 mil ya están eh, procesadas y aceptadas que van a ser pagadas en la próxima semana. Vamos a ver si es cierto. So, what I want to tell you guys is that there was so much traffic, so much pressure and everything on the broker in once that yes, things didn't went that smooth. But as we know, the, since the 15th, there are no new cancellation requests anymore. So right now we're making a good progress. Entonces tenemos Eh, sé, sé, que hubo mucho tráfico en, en el proceso de, de, entrar al broker, que hubo mucha información, hubo mucho estrés y pues no todo pasó eh, tan suave. Pero <laughs> este estamos, este señor lavando la eh, ropa. Siguiendo adelante. <laughs> So that was actually what I want to speak about when it comes now to Omega Pro, uh, because today we're actually speaking not over the past, but over the future van a hablar sobre lo que, viene en Omega, en Omega Pro, no van a hablar sobre el pasado, sino lo que viene en el futuro. Esta llamada lo que quiero es hablar pues un poco del pasado, pero también enfocarme en lo que viene de ahora en adelante para el futuro de nosotros. Exactly five weeks ago, the top leaders in the company, including Bogdan, they were all in Istanbul for a private meeting. Hace más o menos unas cinco, semanas atrás, eh, la compañía citó a los líderes más fuertes de la compañía en Estambul y también estuvo Bogdan para una eh, llamada privada. privada. There the company explained the whole situation. They showed all the documentation and they showed all the details from exactly what the situation is when it comes down to the hacking. Falso. Eh, y obviamente en, ese, en esa reunión se habló todo el tema del hacking, de toda la situación que estaba sucediendo. Lo único que dijeron es eh, fuimos hackeados, momento. pero no presentaron documentos ni nada. After explaining the whole situation, the company said that for the company the number one priority and the only priority are the customers. They need to take care of the customers. And they Eso no es cierto. The field, all the leaders, what do you think that is best that we can do for the customers? Si la prioridad fueran los clientes, no harían las cosas la así. La compañía, la prioridad número uno eran los clientes. Y se habló con los líderes qué soluciones y qué, y qué decisiones podemos tomar, pero siempre eh, teniendo en cuenta la prioridad que son los clientes. So eventually we came with ideas, but I believe that the solution where the company had with the broker was the best of all of them. Como so, extienden. What's very important for you to know is that Laura and Andreas cómo extienden la caída de Omega Pro a lo máximo. Qué increíble. Entonces se salió con la idea del broker y claramente para mí es la mejor idea que pudimos haber tenido de que todas las personas tuvieran el control otra vez. Sí, y crear una página ellos mismos. Y web siempre están muy pendientes de todo este proceso de Omega Pro y siempre están enfocados en resolver y ayudarle a los clientes. But there's also another category of people that at this moment are highly affected. And I'm not speaking about the top leaders. Eh, y obviamente también sabemos muchas que personas hay muchas muy personas afectadas que han sido afectadas y no estoy y no hablando estamos hablando de los, los líderes principales. top, digamos. Yes. So when it comes down to the uh, uh, to the leaders, uh, the leaders is not the concern. But did you know that in Omega Pro we have 140,000 people que were earning between $500 y $5,000 al mes. Pero, o sea... Eh, 500 en... Yeah, so we had Omega Pro 140,000 people that were earning in commissions between $500 and $5,000 El hecho de que la gente esté ganando pues, también teníamos o estuvo ganando no implica nada en la actualidad. Más o menos unas 150 mil personas que estaban generando entre 500 dólares y $5,000 dólares al mes. And for those people, if right now they will not get an income for the upcoming six months, they will get in trouble. Maybe they cannot pay their rent or the mortgage. Entonces, para estas personas, si no empiezan a generar dinero en los próximos meses, no van a poder esperar más de tres, cuatro, cinco meses eh, y tienen que pagar sus cosas, la renta, la renta. o sea, algunas deudas. And there's actually where we made together the decision, uh, speaking about the Crown Diamonds and speaking about the corporate team, that what if we can create a solution for this, for this group of people, so that we can still be able to provide them an income opportunity. Sí, ese grupo de personas es la mayoría. Con los coronas y también con los con el corporativo y creamos una solución y sabemos que se debía crear una solución para estas personas para que pudieran estar para que pudieran seguir generando dinero. And when we started speaking about this, obviously the founders were in support of it. They were like, good, if you guys want and can take responsibility, we are in support. But we will not be involved from this moment because we have only one priority and it's the customers. Es, es un show. nos dijeron los fundadores que todo un show. listo, si los líderes necesitan ayudar a más personas que ellos en este momento eh, no pueden estar involucrados porque necesitan enfocarse en ayudar y pasar todo este proceso con, con, para los clientes. So the corporate team and some of the leaders that have been working like day and night over the last weeks to put something together. Uh, and I'm very, very happy actually to let you guys know that things are looking very, very good at this point. Entonces, las cosas se ven muy bien en este punto. Vale más. Y la gente del corporativo hemos estado trabajando vale para más. crear algo eh, súper bueno para todas estas personas, para que puedan seguir adelante. And what I mean with things are looking very good is actually that we have taken the experience from the last four years and we have seen that, hey, Omega Pro was good, but what could we have done better? And we have been brainstorming, putting the minds together uh, to actually create a platform that's even a lot better than what Omega Pro has ever O sea, que Omega Pro fue bueno, pero quieren hacerlo mejor. supremamente bien. Mejor para estafar a la gente. Muy buenas noticias, puesto que nosotros eh, ya tenemos experiencia de los últimos cuatro años con Omega Pro y qué tal si creamos eh, algo mucho mejor sabiendo que cometimos algunos errores, pero ahora en adelante los Este señor no traduce literal lo que, lo que él dice, le, mete como un poquito más. O sea, van a jalar a toda la gente de Omega Pro esta nueva plataforma. un nuevo negocio y les quiero decir que obviamente no estamos empezando desde cero, porque ya tenemos experiencia y adicional a eso ya tenemos la comunidad. Sí, él no lo traduce literal. Entonces, en este momento estamos más o menos a 12 días para el lanzamiento que oficial. Se haga oficialmente el prelanzamiento de la. Ah, esto va a seguir por los siglos de los siglos. Hay muchos detalles que todavía no puedo eh, decirles ahora. But I will just give you guys some bullet points so that you understand what the opportunity is here. Pero en ese momento les bullet daré points es como puntos, importantes. Muy del por qué esta compañía es una gran oportunidad. Yes. So first of all, what we're going to do better is that from day one, we want to be a fully compliant platform in every jurisdiction that we're working. Así debería de ser siempre. Entonces, desde el primer día, lo que queremos es que seamos obviamente así debería legales ser. en cualquier parte, eh, en gran parte del mundo. Yeah, because this is maybe something that Omega Pro didn't started right with. Eventually, they bettered, but there was always already damage done at the beginning. Eh, obviamente esto no fue con lo que comenzamos en Omega Pro, eh, aunque tuvimos un gran crecimiento, pero eso se hubiera podido corregir y no hubiera sido tan dañino después en el futuro. Yes. Second thing as well is that we uh, we're gonna uh, that the company obviously is not gonna uh, is not Omega Pro anymore. It's a new company, and the company's name is Go. Eh, <clears throat> segundo es que la compañía, lo que conocíamos que era Omega Pro, ya no se va a llamar así, sino la compañía se va a llamar Go. Yeah. Go global, no? Go is simple, and what you will see, then well, the name is simple. Also, the opportunity will be a lot more simple and easy to explain. Entonces miren que el nombre es muy sencillo, y fácil y de explicar. Fácil de explicar. Entonces, todo lo que queremos en este momento es que sea mucho más sencillo. Marzo 2023. Yes. So this is just for you guys to have a look at the logo and to have an idea from how it will look like. Y esto es algo que les quería O sea, olvídense de Omega Pro ya. <laughs> Ahora va a ser Go. Mm, lo que ustedes pueden ver en este momento. What I can also tell you is that it will be easy and simple to explain because we have thought about everything what was a little bit complicated or what people didn't like, and we eliminated it. I will tell you what. Y nosotros en ese momento corregimos muchas cosas que la gente no les gustaba y, y les voy a explicar en este momento. Yes. So first things first. Entonces primero las primeras cosas. 70-30 rule. La regla 70-30. on the commission side, but also on the Uh, uh, uh profit side. Pobrecita, ve esta señora toda contenta. Las teníamos en, en, la parte de comisiones y también la teníamos en la parte de los del compuesto y en eso ahora ya no va a existir que ya no va más ni regla 70-30 en, en, las comisiones ni tampoco en, en los resultados de las inversiones so are we excited about this or not excited about this están, están emocionados. De ¡Woo! ¡Ah, sí, aplausos. Okay, okay, okay. Uh, we, we will vote it like this. Okay, the <laughs> second thing is partner package, customer package, two different packages. Eh, ¿Se acuerdan que teníamos Ajá, el, el, de cliente o el paquete y el de, partner. Dos cosas diferentes. Did we like that or did we not like this? ¿Les gusta esto o no les gusta? No les gustaban, digan la verdad. No, right? No nos gustaba. Se están especializando en hacer que estas plataformas duren más. Entonces solamente tenemos una clase de paquete y ya. Um, the contracts of the uh, uh, the, the contract, okay? Uh, it's also simplified. I will speak about that in a bit, but first I want to speak about the. El contrato va a ser simplificado. So, ladies and gentlemen, Damas y caballeros. To have ranks, to achieve ranks. Para tener When you're rango. gonna register people from yourself, you never sponsor from your own account, but you're gonna link them to the last people, right? Uh Es como normalmente se, ha estado trabajando. También la parte del plan de compensación donde nosotros eh, lo que se llama pirámide. A la gente al final siempre y nosotros siempre estábamos eh, cediendo ese, esa venta directa con el plan del login to login. Yes. So I want to ask you guys, how much time did you lose explaining new people how this works? ¿Cuánto tiempo perdieron ustedes explicándole a la gente cuánto, cómo funciona esto? Se demoraban explicando esta estrategia del login to login a mucha gente que no entendía nada. mucho, mucho tiempo. Oh, mucho, mucho. Mucho, mucho tiempo. <laughs> yeah. <laughs> How long have you uh, stressed at the end of the month to check if everything was good and if there were no mistakes? Entonces, al final del mes, para poder calificar o algo, teníamos que estar revisando que todo estuviera bien organizado para no cometer. Vamos a ver, gente. Y que después lo que están haciendo. How many times have your team make mistakes? Aunque, log in to log in? Aunque para ellos resulte fácil de utilizar, lo que están haciendo es mejorando el Ponzi para que dure más. Es más, hasta les tocó reestructurar a, gran parte del equipo porque de pronto una sola persona no hizo bien la, la conexión. Login to login strategy, finish la, la estrategia del login to login ya no va a funcionar más, ya, está, ya la eliminamos. So we will focus more on affiliate marketing from now. Y lo que vamos a, enfocar más es, en el marketing de afiliados. Again, please. We will focus more on. van a enfocar más marketing. en marketing de afiliados. Entonces nos vamos a enfocar mucho más en afiliar directamente. So that means that you just select left or right And people come completely down, but it will count for the whole structure. ¿Y qué significa esto? Que vas a tener dos lados y que donde los pongas van a ir al final, pero le va a ser, yo voy a obtener la, la ganancia de toda la estructura. Pero les va a servir a todas las personas que están de ahí para arriba. So also, not only on the first package, but on any rebuy that your people make, you will get your affiliate bonus, your direct bonus. Inclusive cuando las personas hagan recompra, vas a seguir eh, comisionando sobre esto, sobre la, la el bonus. Eso podría de, ser que el, el que el Ponzi caiga más rápido. And the direct sales will be 5% without 70-30, okay? So 5% on the first package, but also on any rebates. always 5%. Y el bono directo va a ser del 5% sin 70-30. O sea, si tú ganas el 5%, eso es lo que vas a generar. Es para ti. Son mucho bueno, right? Pero así es como funcionan todos los Ponzi, ¿no? no Esta regla del 70-30 la hicieron para que durara más, más We have um, um, uh, still two lines. Still two lines remains the same. Seguimos teniendo el binario, o sea, dos líneas las dos piernas. But we will work with a target system, so you can reach certain targets and earn commission. Y vamos a trabajar por metas para que podamos tener eh, llegar a diferentes metas y llegando a estas diferentes metas vamos a tener eh, comisiones diferentes. It's hard to explain you right now without slides, but when you see the slides, o sea que si no llega a esas metas no va a tener la comisión. Probablemente es como vaya a eh, trabajar. De pronto en este momento es difícil entenderlo, eh, <clears throat> puesto que no puedo mostrarles los, las diapositivas, pero yo creo que de mañana o pasado, eh, que ya les pasemos las diapositivas a los líderes, van a entender mucho mejor. And a big benefit as well for all of you guys is the income potential because it will go up. Before it was maximum 50,000 a week, but with 70-30 it was actually 35,000. De hecho, el plan de compensación mejoró muchísimo porque si recuerdan que se podía ganar hasta 50 mil dólares eh, semanales, pero con la regla 70-30 realmente eran 35 mil dólares. Muchachos, voy a ir a tomar agua, ya vuelvo. Now it will go three times up, so you will be able to earn without 70-30, 100,000 a week. Entonces, chicos, en este momento los subieron mucho más, tres veces más, y <clears throat> todos los que puedan generar todas estas ganancias van a poder generar hasta 100 mil dólares por semana. So who's excited about this? ¿Y quién está emocionado de esta gran noticia? Like this or like this? <laughs> ¿Como hacia arriba o hacia abajo? <laughs> okay, great, great, great. So I, I, told you guys, you know, when I promise something, I always deliver. I knew that I would see more smiling faces, right? siempre que prometo algo, siempre lo, lo, lo hago. Y pues yo sabía que iba a haber mejores <clears throat> eh, sonrisas en las caras de ustedes. So, new, new company. Entonces tenemos una nueva compañía. New opportunity. ¿De qué me perdí? Es una nueva oportunidad. Pero no estamos empezando desde cero, señoras y señores. We start with a lot of experience and we start together. Probablemente lo que van a hacer es que no le van a pagar a la gente todos juntos. y para pagarle tienen que empezar Seguimos siendo a esperar mes a mes hasta completar el ciclo en la nueva plataforma para alargar más ciclo y que en este momento Dilauer y Andreas no están involucrados, es porque ellos deben resolver todo con los clientes. At this moment, I want to directly say, tell you guys a surprise. Eh, y en este momento quiero darles una gran sorpresa. Because we will have a new CEO and that's someone that all of you guys already know. Hay un nuevo CEO. Vamos a tener un, un CEO nuevo que ustedes ya conocen. And that's nobody else than Nader Pordelio y eso es no, no más ni nada menos que es Nader. Because he has gained a lot of experience over the last years working with us. He knows everything, how it's operating, and uh, he will be continuing doing the operations. Y ustedes saben la experiencia que él ha tenido con nosotros y la experiencia que él ya venía teniendo durante años en todo el tema de, de corporativo en el network marketing y él va a seguir con nosotros en toda la parte de operaciones So I'm going to be very transparent about my feelings personally, because this is something that I share as well uh, with the leaders that I work with directly. And I want you to just be open with you, because the reality is that we're all in exactly the same situation. Y <clears throat> quiero ser muy transparente con ustedes, muy real, porque sé que todos estamos pasando por una situación eh, en la cual todos, absolutamente todos, teníamos la misma situación. And I'm gonna give you guys uh, something that maybe you already know, but maybe it's important for me to mention so that you get a reality check. Yo darles algo que ustedes probablemente ya sabían. Algo que pronto ya sabían, pero les quiero decir de una manera para que ustedes tengan conciencia sobre esto. So, Bogdan is a crown diamond. Entonces, ustedes saben que Bogdan es crown diamond. Then, do you think that his situation right now is more complicated or easier than from a blue diamond? ¿Ustedes creen que para Bogdan, para un corona, eh, la situación es más sencilla o más difícil que un diamante azul, por ejemplo? Believe me, it's more difícil. Eh, Como hay gente adoctrinada aquí, la verdad. Because the organization is bigger. Pobrecito. Porque las organizaciones son mucho más grandes. Do you think that the blue diamond has more challenges right now, more complications than a platinum? Or do you think that a platinum has more than a blue diamond? Entonces, ¿ustedes creen que un diamante azul tiene más complicaciones ahora que un platino o un platino tiene más complicaciones que un diamante azul? Of course, it's a blue diamond because he has a larger organization. He has Obviamente, more Hay más gente reclamándole. Un diamante azul es más complicado que para un platino porque tiene una organización mucho más grande. And a platinum has a lot more to deal with than a silver. It's common sense. Entonces un diamante azul tiene más cosas para hacer que un platino. Es, es, normal. Sentido común. Yes. So I want you guys to understand one thing. If we understand that the higher you go, the more pressure there is you understand that there's nobody that right now is facing Entonces, si ustedes entienden que mientras más alto vayas, más compromiso hay y mucha más presión hay, pues entonces se pueden imaginar en este momento los fundadores la presión que deben tener. Las demandas que deben de tener. Es mucho peso en sus hombros. Ay, purecita. Ay, cosita y por eso en este momento deben darle el 100% enfoque eh, del lado de ellos. And I'm very confident that they will sort the situation out in the best possible way. I'm really confident. Y yo confío mucho en que esto lo vamos a pasar, en que ellos lo van a resolver de la manera más apresurada posible. Because we need to understand. Seguro. Because we need to understand that if they didn't have the intention to do everything the right way, and if they didn't have the intention to solve this situation, they would not have started the direction that we're going in right now with the broker and all these things. Tienen que entender que si ellos no hubieran tenido la intención de solucionar todo esto, créanme que no hubieran hecho todo el tema del broker y todas no, esas cosas. Si tuvieran la intención de solucionar, ya lo hubieran pagado. Es así de fácil. Lo que quieren es alargar esto para seguir sacándole dinero a la gente. Está clarísimo. Y, en este momento les les puedo decir el nombre de más de 30 compañías que han desaparecido en los últimos 12 meses y que no se vuelve a saber nada de ni los fundadores, ni el corporativo, ni de los líderes. Bueno, Omega bueno, ya desapareció, pues ya le cambiaron el nombre. Pero esto no va a ser para Omega Pro. Omega Pro has always been different. Omega Pro siempre. Lo que hicieron fue, lo que van a hacer es jalar la gente para esta nueva plataforma. Y Omega Pro siempre. Sin pagarle y extendiéndole más el plazo. For four years we have been going like this. Cuatro años siempre estábamos subiendo. But nothing in life only goes like this. Nothing. Pero tienen que saber que no todo en la vida va para arriba siempre. Life goes with ups and downs. La vida tiene subidas y bajadas. Business goes with ups and downs. Los negocios tienen subidas y bajadas también. Marriage goes with ups and downs. Inclusive hasta el matrimonio va, tiene subidas y bajadas. Marriage comes with ups and downs eh, casarse viene con, con subidas y bajas también. Marriage goes with ups and downs. I, I, <laughs> pues think the married people understand what I'm speaking about, right? Ustedes entienden y les estoy mostrando que el matrimonio siempre va a tener cosas buenas y malas. I, I see Diana and Sposo, I see Mika and Sposa, yeah? I see a lot of I see a lot of couples that exactly know what I'm speaking about. En ese momento puedo ver varias parejas que saben a lo que me estoy refiriendo. Bueno, I see Luis, sí yes, I see a lot of people. They're, they're Pero, laughing. Again? They're, they're all laughing and looking at the partner like this. <laughs> Todos están sonriendo y están mirando a su, a su pareja. The reality is that there's nothing in life, ladies and gentlemen, that only goes up simply because life is not perfect. That's the reality. La verdad es que eh, no todo en la vida va hacia arriba siempre. ¿Por qué? Porque la vida es así. We all knew that one day there must be a challenge. One day there must be a loss in trading. One day there must be a, compl uh, a complex situation with an authority. One day there can be negative press. One day there can be a competitor. One day there can be anything. sabíamos que en algún momento iba a llegar algún desafío, no sé, eh, hablando mal en la prensa, de la compañía, de pronto un <laughs> tema de regulación, de pronto que el trading no estaba yendo tan bien. De pronto que la página es falsa. Y esto es algo que tenemos que afrontar. Porque todo es cierto esto también es un gran aprendizaje para todos nosotros. Lo que hay que aprender es cómo mentir a la gente. Aquí es donde ustedes están construyendo su liderazgo. Because the truth is, porque la verdad es, when everything is good, I don't need to be here on the call. And everything is good, everyone is smiling, you know, every, no, there's no issue. I don't need to be on the call. Y cuando ¿Cómo le lavan el cerebro a la gente? No necesito estar en una llamada. Eh, todas las personas están felices, todo el mundo está ganando y pues simplemente no tengo que hacer nada. When everything is good, you maybe you hit silver, maybe you gold, diamond, blue diamond, you go on stage and you say I'm a leader. Y cuando todo está bien, eh, te puedes lograr el silver o el oro eh, y vas a subir al escenario, y vas a decir yo soy un gran líder. You say I have done it, I have done everything by myself y vas a decir y vas a pensar que yo lo he hecho y que lo he Pero cuando la plataforma se cae y todo el mundo le reclama, apagan el teléfono y se esconden. Pero cuando eh, tienes un desafío, ya después no te miras a ti, sino miras a la compañía. Les voy a decir un secreto. This Esto no es culpa de ustedes. It's not the fault of Bogdan. No es culpa de Bogdan. It's not the fault of me. No es, culpa es culpa, de, de que no entró mucha gente. It's also not the fault of Omega Pro. Inclusive tampoco es culpa de Omega Pro. Anything in the world can be hacked. Even the Pentagon in the US has been hacked. Todo en el mundo puede ser hackeado. Pero no durante dos, tres meses. Los <laughs> hackean y a los días vuelven a la normalidad. Lo mismo pasó con Bancolombia, con vivienda y están funcionando perfectamente después de que los hackearon. Estamos bendecidos y sabemos que los fundadores son personas que están teniendo la responsabilidad de todo esto. Ahora, vamos a ver una cosa. No fue que los hackearon realmente. La explicación que dieron fue que fue un intento de hackeo y Hacker House no pudo o no ha podido hasta la fecha solucionar un intento de hackeo, porque el dinero no lo tocaron según lo que dijo Juan Carlos Reynoso. Y yo creo y estoy seguro que dentro de una semana todas las cosas van a estar diferentes para todos. Y no ni siquiera estoy hablando por el tema de la nueva compañía. But because the, uh, the trading will start and the first payouts of the cancellation will start, where people will see Eso lo llevo escuchando <laughs> desde hace tiempo y no han pagado. Sino que también el trading va a comenzar y también las primeras, eh, los primeros pagos de las cancelaciones van a estar siendo pagos la otra semana. Yes. So I want to thank Como la la cara I want to thank Bogdan, uh, my brother, from the bottom of my heart, uh, to invite me uh, to get to know all these amazing people. Eh, y quiero agradecerles por haber estado acá, por haberme recibido y quiero agradecer a Bogdan por haberme presentado a todas estas grandes personas. I know that you guys, and some of you guys are going through a hard time and believe me, we're all in this together. Eh, sé que están pasando por un, muchos que están pasando por unos momentos muy difíciles, pero créanme que lo estamos pasando todos juntos. And this is something that we need to stick with, uh, uh, that we need to stick with together, because as long as we're together, I'm sure that there's nothing that we cannot overcome. Y esto es algo que tenemos que hacer todos juntos y tenemos que estar mucho más juntos, o sea, mucho más unidos, porque esto es algo que vamos a pasar todos juntos y va a ser mucho más sencillo si estamos todos unidos. Son mucho, mucho gracias a todos <laughs> eh, o sea, muchas, muchas gracias para todos. Bueno. Puras patrañas, como siempre. Eh, Chicos, esa era la presentación que quería que viéramos. Pensé que iban a decir algo más sobre la nueva plataforma, sobre qué va a tratar, sobre cosas así, pero ya vimos que no, lo que dicen es lo mismo que siempre dicen en automático, pero aquí queda la evidencia por lo menos.